Don't me, you stole. cul, assez, cul, vite assez, vite assez, z, assez, z, tête, cul, cul cubico. C'est l'explosion. Merci fantôme d'être là. Je me sur toi. Fantôme. Fantôme que tu es là.

attention. 앞에 앞에 그렇게 해야 하니까